día, eh, é posible que como temos moitas eh, aulas creadas para este curso, eh, teñades problemas coa contrasinal de acceso ou non lembredes cal era o vosso usuario ou a a contrasinal. Todos os usuarios están dados de alta na, nas aulas virtuais. Entón, no caso de que, de que non lembredes tanto a contrasinal ou o usuario ou teñades problemas de acceso, imos a opción esqueceu o seu nome de usuario ou contrasinal. Vale. A opción máis eficaz é poñer o enderezo do correo electrónico. Todos os usuarios estades eh, matriculados coa vosa conta eduxunta.gal. Vale, entón eu, se si poño aquí o meu enderezo de correo crispuga.edu.xunta.gal vale? chegarame un correo a esa conta eh, e desa maneira podeis restablecer a contrasinal E a continuación, acceder correctamente á aula virtual. Vale? Me vou a buscar, eh, como lle indiquei o nome do usuario e demais, e dou a continuar, xa me mandou o correo e agora iría a consultar. Xa me chegou o correo do webmaster e me dá un enlace para eu poder eh, cambiar a miña contrasinal. Pincho aí, me dá o meu nome de usuario, se antes non o sabía, e poño a contrasinal. Gardadas as modificacións, xa podo entrar agora eh, na aula virtual co, co, co, co usuario que aí me aparecía, en este caso uso un Crispuga e a contrasinal que acabo de meter. E vemos que accedemos. Isto sería todo.